Arçamit, Arçamit. Amera şimdi kapı. Hayır. Thank მე დროში ვდგევარ ისრაელის მოქალაქე ხარს უჭერთ გამარჯი ქართულ ოცნებას მოგესინა გამარჯი ხო ვიბრაზდი ხო ვიბრაზდი აი აი გვენი ქალაქი და დასწრებს გამარჯობათ. გაგიმარჯოს. რომ მოვედი გამარჯობათ ვამოდი და გამისორეს გამარჯვებით ზოგი. გამარჯობათ, გამარჯვებით. ორივე. გამარჯობას გიცურებთ, გამარჯობა. კარგად ყოფნა. სულ ცოტა დარჩა არჩევნებამდე. გიხურდები რომელი? და ხედავთ რომ რაც ცოტა რჩება მით უფრო ცხარდებიან ცხარდებიან კი ბატონო ვიღაცეები რომ ვისაც მარცხის განცდა ის ცხარდება გენერალური ბრძოლის წინ ჩვენ გასაცხარებელი გასაბრაზებელი არაფერი გვაქვს ახლა იმიტომ რომ ახლოს არის სერიოზული გამარჯობა სერიოზული წარმატება დიდი მადლობა კომბზანებისთვის აი და დიდი მადლობა იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც გძნობთ კოალიცია ქართული ოცნება, მაშინაც როცა გხვდებით და მაშინაც როცა ვერ გხვდებით. იმიტომ რომ გძნობთ რაღაცეებს ხოლმე, არ არის აუცილებელი შეხვედრა ხანდახან ისეთრიალებს ჰაერში ისეთრიალებს ხოლმე ჰაერში რაღაცა ემოციები, განცდები, განწყობები, რომელსაც ერთხელაც ვეხმიანებით. გვინდა რომ 1 ოქტომბერი ყველას გამარჯობა იყოს. ასე ყველა ყველა მოქალაქის. ასე იქნება. და ასე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ეს სამბავი. უნდა დავასრულოთ ის ბანკიერი ტრადიცია ამ ქვეყანაში, როდესაც არჩევნების შემდეგ ნახევარი საქართველოს გამარჯვებულია, მეორე ნახევარი დამარცხებულია და ის დამარცხება გრძელდება 4 წელი.

მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შევძლებთ სახელმწიფოს შექმნას და მე რეიმ სახელმწიფომ რომ უნდა მიხედოს ყველა პრობლემებს რაც ვაწუხებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ნახეთ 22 წლის განმავლობაში. 25% ხმარდებოდა შეიარაღებას. და ეს იყო ერთ-ერთი მითი, რომ აი ამით იქნება სახელმწიფო. შეიარაღება გჭირდება, ჯარი გჭირდება. ჩვენ ჯარისკაცები რომ მონაწილეობენ საერთაშორისო ოპერაციებში ჩვენ ამას ხარს უჭერთ იმიტომ რომ ჩვენ გჭირდება ჩვენი წვლილის გაღება იმ საერთო ამბებში იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი წვლილი არ გავიღეთ მაშინ სხვებიც მიგვატოვებენ და თუ მიგვატოვებენ მაშინ რა გვენის ეს კარგად ვიცით და იმ 2008 წელს ვახეთ და მანამდეც ვიცით რა გვენის ამიტომ ეს უნდა გავაკეთო მაგრამ არ შეიძლება ომობანას თამაში ომობანას თამაში და ამითი გართობაა, რომ აი ასეთი ტანკები, ისეთი თვითმფრინავები და აღმოჩნდა, რომ როცა საჭირო გახდა ამის გამოყენება, არ ყავდა ხალხი, ვინც ამას გამოიყენებდა. სამხედრო ოპერაციებზე კომუნიკაცია ხორციელდებოდა მაქტით და ჯეოსელით, ტელეფონებით. იმიტომ რომ საკომუნიკაციო სისტემა რაც ჩამოიტანეს, იმისი მწოდნე არავინ იყო. მოკლედ, ყველაფერი დასალაგებელია. ყველაფერი გასარკვევია და გამოსაძიებელია ძალიან ბევრი რამ. მაგრამ ეს უნდა გავაკეთოთ ცოტა უფრო ფრთხილად და ფაქიზად, ვიდრე თავად გააკეთეს 2060 წლებში. გახსოვთ, მაშინ იყო ერთი ამბავი. ჩევარნაძის კორუმპირებულ ხალხს უნდა დავისკვნათ, დავართვათ არამი ბრული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. კი, ყველა კორუმპირებულს თავისი უნდა მიეზოს, მაგრამ არა ისე როგორც კეთდებოდა. ჩვენ ეგ აღარ უნდა გავიმეოროთ. და თუ თქვენ ჩვენი გამარჯვების შემდეგ ორ კვირაში იგივეს ნახავთ კამერები ცალღად შევარდა და ვიღაცის საწოლი ოთახიდან დაパティმრება და მე ამაზე დიდი ზარზე იმი და მე ერთ კვირაში გაშვება იმ ხალხის გადაიხადეს ფული წავიდნენ გადასარევა ცხოვრობს ყველა კორუფციონერი შევარდნაძის ერთი მითხარით ვინც ვინც რაღაცა გაჭირვებაშია აი ცნობილი ხალხი ვინც მაშინ საჩვენებელი იყო ხოლმე ხალხი ყველა ძალიან კარგად არის იმიტომ რომ გადაიხადეს ხარკი ისინი მაშინაც იხდნენ იმ შევარნაძე